Друзья, всем привет! Значит, хочу с вами побалакать на таку тему. Содержання свиноматок. Чим кормлю, як кормлю, коли кормлю, чим крию, коли забираю і так далі. Кому інтересно, буде інтересно. Значить, дивіться, содержання свиноматок у мене без фанатізму. Як це без фанатізму? Це значить без дурної роботи і без ненужних вещей. Е, я не отношусь до цього так там е, з болю на серці, ой, треба і те, і те. Ні, такого в мене нема, в мене все більше по-простому. Значить, почнемо спочатку. От, допустимо, у мене свиноматка. Вона поросилася, викормила поросят 30 днів. Поросят я продав, це їх дві таких свиноматки. Поросят я продав і свиноматку забрав в свободну клітку. Свиноматка вже покрита, і свиноматка їсть у мене півтора кілограма утром, півтора кілограма вечір. Може, час вечір я її сипнув на пол півтора кілограма. Цій, цій. Так само ці, що без поросят. Так само ці, що е, ремонтні молоді свинки. Вам предстарт, у вас предстарт, у вас свій І все, коли ці свиноматки вже будуть там перед опоросом, дні за 10-15, я їх поставлю в станок для опороса. Станок для опороса я ставлю для того, щоб е, свиноматка хорошо поросилася, її було хорошо обслужувати, у когось там якийсь укол, там ще щось. І вона не даве поросят. Це саме головне. Ну, тобто, даве, буває, що даве. Ну не так часто і не так, якби. І не так багато. Бува, придаває одного. Ну, в даному випадку ця не одного не придавила. І та не одного не придавила. Цій, Цієї 5 як було, 2 її, 3 я підкинув, в той 6 як було, так і є. Ну, тобто не подавили. В обізяни поросят ми забрали неділю назад. Обізянка теж перейшла на півтора утром, півтора вечором. Уже загуляла, ми її покрили хряком аматором. І я її поставив в станок, тому що її зараз міста свободно нема, де б я їй мог виділити клітку. Думав оту, а зараз думаю, її там треба плітку доложити, та все, коротше, де підпадало доробити. я її назад в станок. Постоїть тут дні 20 і потім десь поміняє з якоюсь і піде вона гулять. Свиноматка, яка опоросилася. Ось, допустимо, сиділа вона на нормі і опоросилася. Пройшов опорос, і вона опоросилася. Все хорошо, все отлично, корме поросят. Ці свиноматки я даю утром і вечором стартовий комбікорм. Стартовий комбікорм, то есть там є соевый шрот, и премикс, ну, питательный, высоко сбалансированный корм, Тому що вона кормить. Її я даю кілограма 2 з половиною утром і так же само вечором. Дивлюсь, що багато не поїдає весь, тоді уменьшаю там уже по факту. І так я її кормитиму до тих пор, поки вона кормитиме поросят. Як поросят, вона откорме. Поросят ми заберемо. Я подивлюсь по свиноматки. Ага, худувата, там, висмоктана, там, ще щось. Я продовжую їй стартовий корм, ще давати там недільку, днів 10, щоб вона встановилася. Ну, поначалу кілька днів мало даю, щоб молоко перегоріло, а далі лучше і лучше підкармлюю, щоб вона встановилася, а потім вже перевожу на нормірований корм. В чому состоїть мій на даний момент нормірований корм? Нормірований корм у мене зараз на даний момент зернова група, тобто дробленка, перемішку з отрубами і процентів 15 е, жмих подсолнечника, ну, макуха семечки. І все, більш нічого. Це в мене на на цьому кормі сидять свиноматки, які вже пісня порося, тобто ось вона не висмоктана нормально, вона на такому. Так само і е, ця на такому кормі, тобто ця обична зернова група. І макуха, ця на такому. І ці молоді свиноматки. Угомонись. Угомонись. Оце вчора покрив і все, вже проситься, щоб опять йому обізяну давати. І так само ці пшенична група зернова і макуха, тобто жмих подсолнечника. От у них буде зараз туди-сюди днів 10-15 загул. Я перший загул у них пропускаю, їм уже сьомий місяць пішов. Ну так, тільки пішов сьомий місяць, 6 місяців. Перший загул пропущу, а на другий, якщо все нормально, то їх покрию іскусственно оцих двох е, дюрком. Цю я хочу покрити ландрасом. Після того, як заберу цих поросят, ця вже покрита цим хряком аматором Ось він. Ну і отак отак содержу свиноматок. Я думаю, все об'яснив. Кормлення 3 кг в сутки, півтора утром, півтора вечором. Як опороситься, кормлю, грубо говоря, 5 кг в сутки хорошого питательного корму. Поросят поросятам підсипаю предстартовий корм. Ну туди вони коротше всі по-разному. Хто з 15-го дня починає їсти, хто аж з 20-го дня, а хто з 25-го. Тому їх небагато у неї, молока хватає, вони почнуть поздно їсти предстарт. Ці трошки їдять, ну і я б не сказав, що значительно, їх теж небагато, 6 штук. Ми одне забрали, той підкинули. Коротше, отак. І це перший раз я покрив обізянку е, хряком. То завжди іскусственно, може і за іскусственного осінення було мало поросят, а зараз хряком подивимося, як буде, який буде опорос. Ну, а цим у нас вже скоро 20 днів поросятам. Ну, нормальні поросята. Київлянка не підводить. А ті поросята, які у нас на откормі, ну ось, допустимо, ці, у цих просто вони на откормі, в них корм постійно в кормушці є, їдять скільки хочуть і ростуть. Тобто ті, хто на откормі, це вже друга тема. Я вам за свиноматок розказав. Тобто Ремонтну свиноматку оставляю, яку я там хочу оставити, вон вони перший загул пропускаю, на другий покриваю. Це буде в плюс-мінус 7 місяців. Вес більше 100 кг буде мій. І покриваю, і все. Якщо нормальні поросята, нормально вона опоросилася, все добре, вставляю її далі. Якщо якісь нюанси, убираю. Також такі питання. Е, ви вакцинуєте поросят? Ні, поросят я не вакциную, взагалі не вакциную. Тобто їм убираємо хвости, кусаємо зуби, кастрируємо, якщо це кабанчики, прокалюємо желізо. Ну і в принципі все. І от як сидіоза. І в принципі все. І буває на 10-й день повторяємо желізо. Ну і то буває, ну не завжди. Хтось каже, надо, надо, ви так робіть. Также вопрос Е, яким ви подкислителем пользуєтесь, чи даєте ви подкислитель. Ніяким я подкислителем не пользуюсь взагалі і нічого я не даю. Поросятам, малим, тим, хто надкормлений, ніяких подкислителей не даю. Тому що якщо пользуєтесь БМВД чи преміксом, там подкислитель є. Ну і коротше, не бачу я надобності давати подкисліки. Які ще вопроси? По дезінфекції сараю. Дезінфекцію в мішках, дезінфекцію я не купляю. І дезінфекцію в сараї я не делаю. Я вважаю то все мертвому припарочки. Нічого воно не дає, то все, знаєте, як на розчитано, аби продати. Я дезінфіцируюсь на даний момент. Ми помили повністю весь продов і все повимивали, попшикали водою і з хлоркою. І все. Отак я делаю раз в неділю, раз в півтори неділі, ну тобто, в зависимості від времени і по желанию. Більше я нічого не делаю. Ходить білим засипати, я не засипаю. То, що я считаю, якщо ви хочете продезинфицировать, понасипайте извести сухої, якщо она у вас є і буде результат той самий, навіть ще лучше. А ароматизатор, що ви... Ой, воно пахне, як я розсипав. Ну це ароматизатор, воно не впливає ні на що, тільки на нюхові качества. Тобто ви нюхаєте і вам добре. Кажеться, що воно таке ефективне, ні, то тільки ароматизатор. Те саме, як два чоловіка. І той чоловік, і той, тільки той духами подушився, а той ні. Так що вони не люди. Люди однакові, все просто того трошки пахне, є ароматизатор. Коротше, отак. Если, я вам ще скажу, якщо дерев'яні поли, у в мене тут бетонні, то проблем немає. А взагалі, якщо дерев'яні поли, то може бути у поросят на ногах, на копитах, на колінках стерті рани, такі типу як мозолі. А є переходи там на нос, на всього поросенка, такі якби сухі ранки, як лишаї. Все від дерев'яних полу, дерев'яних досток, якщо дерев'яні поли, там ото зараза вся заводиться під досками. І у поросят була така болячка, по-моєму, як садіоз. То там треба робити дезінфекцію, ну сипати суху ізвість перед тим, як як будуть поросята, або же жидко розводити з водою і звістімуюче средство, і хорошо поливати, вимивати хорошо, щоб аж туди попало в щелі, щоб аж понабиралося, тобто на виводок хватить. А потім наступний виводок так само. Це в кого дерев'яні поли, в кого на бетонах, ну тобто якось у мене е, поросята на бетонних полах то таких проблем нема. Коли в мене були поросята на дерев'яних полах, поросила свиноматка, проблеми були. Оце ранки на копитах, це все як це діоз. Прокалювали їх то амоксициліном, то тим, то сим. Коротше, була мудахня на дерев'яних полах. Перейшов на бетонні поросята, перейшли, таких проблем ну, взагалі просто пропали, а взагалі були. І сипав я, була в мене і купляв, і просто давали мені оцю суху дезінфекцію, сипав я, ніхрена воно не допомагало мені особо. І, коротше, ото суху ізвість засипав, і ізвісті з жидкостю моючою, тобто якось так і все. Також дивіться, ну хто там дивиться. Мух у мене в сараї практично нема. Ну як нема? Вони є, там може 50 штук, може 100 штук, десь літають, ну ось бачу, штучки 3 літають. А так, щоб дуже сильно мух немає. Чого їх нема? Тому що на витяжках в мене москітна сітка. Е, на вікнах москітні сітки, ну я сам понабивав обичні сітки. На дверях теж. обична все там літає три штуки, теж обична сітка і мух, грубо говоря, немає. Липучки були, я їх познімав, бо вони повністю позаліплялись, вони висіли неділі-дві. Ну, буду вішати. А так, щоб сказати, е, мушне замучування такого немає. Ну, коротше, отак. Думаю, все всім розказав, все всім показав. Насчет щільового пола свиноматками. Я не, е, не вважаю це нужним. Почому? Тому що от свиноматки, от яка сидить у мене на нормі, однеї Отходи, ну, лопата в сутки. Тобто небагато, там навіть лопати не буде, пів лопати. От у мене ото тачка, оця тачка, ось зараз вечір я убрав за цілий день пів тачечки, я її не вивозитиму. Завтра утром управлюсь, доберу, щоб тачка була, і вивезу. Тобто небагато. Так в мене тут і корм є. А якщо самі свиноматки, ну от як допустимо, ці, одних дуже мало, там нічого провалюватися тим щелівим полам, тобто там нічого туди уходить. Це буде, ну я вважаю, воно не буде таке ефективне. Так, е, да, удобно, хорошо. Свиноматки сухенькі, чистенькі, і то не завжди. Дивлюся, в кого є щелеві поли, не дуже такі чисті свиноматки, тобто обична грязна свиноматка, як і в усіх. Тобто я не вважаю, щелевий пол нужний для свиноматок. Цей сарай у мене, він якби розчитувався і зараз розчитаний для свиноматок. Тобто свиноматки на вольному вигулі, е, пороситься, переходять в станок, поросяться. І так взаємозаміняємо. Зимой кое-які клеточки засаджувати отак штучки по 4 від е, корма, щоб було просто тепліше. Зимою себе сарай показав дуже теплий, хороший, ефективний. Витяжки працюють на ура. Вентиляторів у мене ніяких немає. В сараї температура отлічна. Не жарко, не душно. Як сильно на дворі жарко, О, 25 градусів. Як сильно на дворі жарко, ну да, так вечором в сараї, ну як зайдеш там після якоїсь роботи управлятися, то да, вроді би кажеться душно. Ну вони ж не управляються, не бігають, як я. Вони що лежать отак і все. Їм понизу особи там і не душно. Воно тяне, тому що тут відкрито. І Самі вікна відкриті і витяжки тягнуть. Тобто їм тут отлично. Ну, коротше так, і як дуже жарко, то я поросятам на день відключаю лампи, щоб вони не нагрівали. Це як дуже жарко. Як отак не дуже, то хай горять, бо я дивлюсь, поросята все одно там сидять. Ну, коротше, думаю, все розказав, все показав. Все, що можна, засняв. О, бачите, лізеш туди, значить йому там комфортно. Оці не лізуть. Так. Аматор. Надо було вчора обізяну не забирати, вона б ти мандюлей давав, так ти б зараз би сидів тише води. Ось поросятам не холодно. Як холодно, вони під утро переходять туди. А так отут сидять і погасяться. Ну, коротше, отак. Ось, допустимо, от корм. У них в бункері є, і вони самі по собі. Так само ці на откормі. У них в бункері там є, вони їдять та й все. що. Хряку це постійно хряк кричатиме їсти, бо хряк у мене взагалі пів ковшечка утром, пів ковшечка вечором. Більш нічого не даю, бо він розжиріє. Так же, хто каже, а чому не можна свиноматок кормити у волю? Об'ясняю. Якщо свиноматку кормити у волю, ну от свиноматка, я її буду кормити у волю, скільки вона хоче, вона дуже набере вес. Тобто буде огромна, у половину більше буде, ніж зараз є. При опоросі це проблема. Во-первых, її тяжело, вона тяжова дуже. Во-вторых, як е, розворачувати два ряда вим'я, вона не може другий ряд розвернути, тому що дуже дуже здорова. Так у мене свиноматка лежить, корме поросят, раз розвернулася, поросята два ряда смокчуть молоко. А бувало таке, якщо ж то, та хай їй скільки хоче. А вона тільки один ряд їм дає, а другий не може розвернутися, тому що вона дуже здорова. Такі свиноматки, от, допустимо, як ефки, вони ростуть дуже швидко і і здоровими стають гігантами. Тому їх краще держати на нормі порося там хватає внутрі, вона сама розвивається, не голодна. Я просто по свиноматкам я вже знаю, коли їм хватає, те, що я даю, коли не хватає. От як я утром дав, вечором даю, вони поїли і не кричать. Утром заходиш, вони ще не кричать. А буває таке. Е, як просто сипну там щось, бо десь спішу чи що, то утром такий крик, ну вона то тобто, голодна. І я вже знаю, ну я їх до своїх свиноматок знаю, скільки їм треба для повного щастя. Хряк той завжди кричатиме, і чим далі, тим більше і більше. Ну, хряк по-любому треба. Хряк мені треба не іменно покривати свиноматок, він мені треба як е, для запаху. Тобто в мене свиноматки хорошо загулюють з хряком, дуже хорошо. Тобто ця загуляла. Ось біля хряка сиділа дуже хорошо. Та взагалі отлично, бо хряк там рядом. І ця загуляла, бо чула ж він кричить і запах його передається. Тобто все нормально. А це я попокривав цим хряком, хочу узнати, як і що. Ну, коротше, думаю, все розказав, все показав. Ну а мені треба там плітку долажувати. Тут, коротше, проблема одна в мене произошла, і треба щось робити. Із цим станком. І сюди якусь, може, свиноматку потім переведу. Ну, судя по всьому, мабуть, канторшу або канторша підожде поміняється з другою. Тобто, друзі, так. Всім спасибо за внимание і всім пока.